बिसमीम वालेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शनवारी कढ़ाई जो कि बहुत आसान है बनाने में और बहुत मज़े की बनती है मैंने थ्री फोर्थ कप ऑयल लिया है इसको हम तेज़ गरम कर लेंगे फ्लेम मैंने मीडियम को हाई रखी है हाफ के जी चिकन ऐड कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन कलर में आज मेरी पहली वीडियो है जो मैं बोल के बना रही हूँ आप इसमें जो भी गलती हो गई हो जो भी बात आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में और इसको इग्नोर करिएगा जो भी गलती हो गई हो साइड से हो गई है इसको हम जो है टर्न कर देते हैं साइड रोटी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए अच्छा हाई फ्लेम में इसलिए करते हैं कि इसका जो पानी ना निकले चिकन का जितना भी जूस है ना वो अंदर सील हो जाता है स्लो में अगर आप करेंगे तो पानी छोड़ देगा और वो जो है ना सॉफ्ट नहीं रहेगी फिर अंदर मिनट ऐड कर रही हूँ आपके जितने चिकन हो आप उस हिसाब से करिएगा मेरे पास हाफ के जी थी तो मैं एक टी स्पून कर रही हूँ दो से तीन हरी मिर्चें इसमें कटी हुई डाल देना अच्छा, मैंने लार्ज साइज़ के बड़े बड़े पीस में काट लिए थे हम 15 टू 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसके टमाटो जो हैं गल जाएं और स्किन छोड़ देंगे देखिए कितने अच्छे से गलने लगे हैं हम्म, देखिए स्किन अलग हो रही है इसकी और ये जो स्किन अलग हो रही है ये हम निकाल देंगे बाहर अभी भी थोड़ी इसमें कसर है इसको मैं तीन से तीन चार मिनट के लिए भी इसको और कवर करूँगी इसमें थोड़ी अदरक ऐड करी है मैंने उसको कवर कर देती हूँ तीन से पाँच मिनट के लिए अब हम्म, देखें कितना अच्छा गल गया teaspoon black pepper one teaspoon धनिया और ज़ीरा मैंने भून के कूट लिया था वन टीस्पून कसूरी मेथी इसको अब हम भून लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा देखिए कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है बेहतरीन सा कलर आ गया है करेंगे बस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेक केयर अल्लाह हाफिज़